still gonna keep my crew with you, my boo Baby girl, I like your move Can we talk about you? Yes and then, không nói về cô Thank you. thật tươi mười tám đôi mươi 过年饭菜总是吃不完，那就用这个保鲜膜套，弹性十足，适合各种碗盘。把没吃完的瓜果剩菜用它套上，干净又卫生，不仅保鲜效果好，放在冰箱里还能防止串味儿。建议家里厨房用品能上墙的，千万别摆在台面上。我相信这个小东西你们一定用得上，免打孔的粘上就好了。挂一些常用的锅铲啊、勺子啊，拿取很方便，这样既整洁也不占用台面空间。再去入手一个刮抹布也是不错。